Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IT mana dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel Youtube Hirlia TV Yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat terupdate mengenai Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Ada informasi nih dari Boy William, Yon Hartanto dan juga pastinya ada yang spesial heboh di mana Ayu Ting Ting nonton konser Blackpink untuk yang kedua kalinya di hari yang kedua berbarengan dengan Boy William dan juga Ion Hartanto serta Helsky Purwadinata dan juga artis-artis yang lainnya dari Boy semangat kerjanya sayang dan tiga jemput ternyata Boy William gemar juga sama Rosa dari Ian Hartanto Anda tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk bertemu Blackpink mari ke Makan Jakarta Ian udah ada aja nih ya di Makan ya bersama dengan Boy yang fokus sama yang di depan Mario tulis your story 92 wah siapa tuh yang ada di depan Mario ya kejenting Boy William Board Pink Blackpink kompak banget dan di sini juga ternyata Boy bersama dengan keluarga dan timnya nih Ko iyo Boy mana nggak bareng sama Ayu apa gimana nih vitamin dong buat kalian semua tenang bentar lagi kok bakalan ketemu sama Kak Ayu sabar dulu ya pasti 38 menit yang lalu dari Lucita Luna Manzalita Opa I love you 60 menit yang lalu status terbaru juga dituliskan oleh Ayu Tinting wahaha anak bunda yang masih semangat nonton Blackpink untuk yang kedua kalinya ini Inilah outfit Ayu Ting hari ini bersama dengan Bilkis Humaya Raja kece abis ya pemirsa Dari Maya Septa akhirnya HP lipat kikis yang pakai ya tiga jam yang lalu nih dari Maya Septa gemas cantik banget outfitnya selalu keren dari Setarwati Dari Bunda Fitri Karlina ah cute banget sih love you 719 orang yang menyukai kemudian juga dari kapor ini lebih wow dari kemarin btw jangan lupa foto Kang Mas Hartanto ya ay ayo timpi dari Iels Dahlia dua hari banget kids love you 56 menit yang lalu Bunda Is juga nih ikut nih nih ya komentar status kedua dari Ayu yang nonton sampai dua hari ini Anwar babi Allah gemes nonton lagi Wah jadi heboh nih ya Ayu dan Ikes nonton sampai dua kali Udah bisa jadi member Blackpink dong Kece banget dah mom skins ini Gile keren banget Wah nonton day one dan juga day two dan ternyata nama Bilqis trending nih pemirsa di Twitter urutan keempat setelah Blackpink Giselle Panas dan juga Bilqis outfitnya sungguh luar biasa Anak cute, amazing, gak ada obat. Ah, di sini juga Ayu Tintin ternyata ngemper nih bersama dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Biasanya mereka di atas panggung, sekarang giliran teh Ayu duduk di bawah bersama dengan semuanya nonton konser Blackpink, Lisa dan juga Rosania. Semuanya kompak pemirsa hari ini di Jakarta berbalut dengan warna pink dan juga hitam outfit Ayu Ting Ting hari ini Nonton konser kedua dari Blackpink bersama dengan Dorora Girostami, Krishna Fahrezi Dan juga ada Healthy Purwadinata Tak lupa juga di sini ternyata ada Boy, Yun Hartanto dan juga artis-artis fenomenal lainnya pemirsa Bagi sahabat semua selamat menyaksikan nih unggahan terbaru dari Ayu Ting Ting hari ini yang cetar membahana Bagi sahabat semua selamat menyaksikan semoga menghibur, akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu aku. Akhirnya kita konser bareng. Ketemu si Imut. <laughs> tapi kita beda beda tipis, tapi kita satu Gak deret apa, ya kak. Gak apa-apa ya. Ini Blackpink dulu. Nextnya kita sama suami ya kak. kita kejar kemana pun. Suami kita.